नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा टेक्स्ट एनिमेसन गर्छौँ सो विदाउट एनी फोटो दिले let's start our video Thank you. हामीले टेक्स्ट एड गर्नको लागि यो माथिबाट पनि यसरी टेक्स्ट एड गर्न सक्छौँ अथवा तपाईँले चाहिँ के पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले चाहिँ राइट क्लिक गर्नुहोस् न्युमा जानुहोस् त्यसपछि तपाईँ टेक्स्टमा जानुहोस् र तपाईँले यहाँतिर एनिमेसन यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भित्र पनि तपाईँले डिफ्रेन्ट कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै कुरा गरेका थियौँ त्यसपछि तपाईँले यसलाई सेलेक्ट गर्नु भएर यहाँबाट तपाईँले आफ्नो मनपर्ने फन्ट पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसमा डबल क्लिक गरेर यहाँतिर तपाईँले कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले इटालिक पनि गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू यहाँतिर रहेको छ र यसभित्र जानुभयो भने तपाईँले टेक्स्ट पाउन सक्नुहुन्छ टेक्स्ट भित्र पनि source text path option more option जुन चाहिँ हामीले अगाडि नै कुरा गरेका थियौँ आज चाहिँ हामीले यो एनिमेट यसमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ सुरुमा हामीले पोजिसन हाल्छौँ र यो पोजिसनको माथितिर तपाईँले यो रेन्ज सेलेक्टर वान भन्ने देख्न सक्नुहुन्छ यसभित्र पनि तपाईँले स्टार्ट इन र अफ सेट पाउन सक्नुहुन्छ सो स्टार्टिङबाट चाहिँ जुन चाहिँ ढोर्को छ यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट भयो र इन्डिङ पोइन्ट जुन चाहिँ पछाडिबाट आइरहेको छ हामीले यहाँतिर हाल्छौँ र अफ सेट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले यहाँतिर कुरा गर्छौँ जस्तै कि मैले पोजिसनलाई चाहिँ यसरी माथितिर गएँ र अफसेटलाई मैले बढाएँ भने यसरी अगाडितिर जान्छ सो सिम्पली अफसेट के हो भन्दाखेरि मुभ फरवर्ड हो जस्तै कि मैले पोजिसन चाहिँ यसरी राखिदिन्छु र यसरी हालिदिन्छु र तपाईँले अफसेटमा चाहिँ टोगल पोइन्ट हाल्नु भएर सिम्पली एनिमेट यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो हाम्रो एनिमेसन लगभग यस्तो रहेको छ र तपाईँले यसमा चाहिँ मोसन ब्लर चाहिँ हाल्न नबिर्सिनु होला अनि तपाईँले यो रेन्ज सेलेक्टर वानमा चाहिँ यो माथितिर एड देख्न सक्नुहुन्छ प्रपर्टीभित्र जानुहोस् र तपाईँले अब जस्तो कि स्केल हाल्नु पऱ्यो यसभित्र नै तपाईँले स्केल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र एनिमेसन तपाईँले दामीले देख्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले यसमा चाहिँ फेरि प्रपर्टीमा जानुभयो र रोटेसन पनि यसरी एड गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि यसरी रोटेसन मजाले हुन्छ र एनिमेसन एकदमै क्रिएटिभ तरिकाले बनेको छ यति मात्र होइन तपाईँले यसमा एड गरेर जस्तै कि ओपेसिटी हाल्नु पर्यो भने तपाईँले ओपेसिटी पनि हाल्न सक्नुहुन्छ तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू रहेको छ जस्तै कि एङ्कर पोइन्ट रहेको छ फिल कलर यो सबै तपाईँले चाहिँ युज गर्नु भएर चाहिँ आफ्नो टेक्स्टलाई चाहिँ अझ राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले के गर्नुहोस् भन्दाखेरि यो इफेक्ट एन्ड प्रिसेटमा तपाईँले चाहिँ डाइरेक्टली यदि यो हाल्नुहोस् होइन र तपाईँलाई चाहिँ डाइरेक्टली अब एनिमेसन गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसमा टेक्स्टभित्र जानुहोस् र टेक्स्टमा चाहिँ तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू कुराहरू पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै कि म यसमा जान्छु र यहाँतिर म टेक्स्ट भनेर लेख्छु टेक्स्टभित्र तपाईँले डिफ्रेन्ट अप्सनहरू पाउन सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदिनुहोस् र सिम्पली तपाईँको टेक्स्टको एनिमेसन हुन्छ अथवा तपाईँले यो पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ डिफ्रेन्ट अप्सनहरू रहेको छ यदि तपाईँलाई यसको प्रिभ्यू हेर्नु छ भने तपाईँले चाहिँ टेक्स्ट एनिमेसन ग्यालरी आफ्टर इफेक्ट्समा जानुहोस् र तपाईँले चाहिँ अब जस्तै कि यसभित्र जानुभयो यसभित्र तपाईँले जस्तो कि अब थ्री डी टेक्स्ट हाल्नु पर्यो र प्रिभ्यू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले सिम्पली यसलाई कपी गर्नुहोस् र यहाँतिर गएर तपाईँले कन्ट्रोल पी गरिदिनुहोस् त्यसपछि ड्राग एन्ड ड्रप र सिम्पली तपाईँले यसरी प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो एकदमै क्रिएटिभ तरिकाले यहाँतिर एनिमेट भएको छ अनि तपाईँले चाहिँ यदि यसमा चाहिँ अब कलर चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो अनि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि ऱ्याम्प भन्ने चेन्ज गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँको राइट साइडमा अथवा लेफ्ट साइडमा चाहिँ एउटा प्यानल आउँछ तपाईँले चाहिँ यसरी कलर सिम्पली चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै कि मैले ब्लू हालेँ ब्लू हाल्न सक्छु व्हाइट हालेँ भने व्हाइट हाल्न सक्छु र एनिमेसन लगभग हाम्रो यस्तो भएको छ र तपाईँले स्टार्टिङ पोइन्ट कहाँबाट गर्ने हो तपाईँले यो पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ इन्डिङ पोइन्ट यहाँ हाल्यो भने यहाँ पनि हाल्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले यो भिडियोमा केही सिक्नुभयो भने तपाईँले यो भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye